موسا انتر آنجی آب موسا روشنبیر نویسکار روژنامەوان و وڵات پەروەرێک قەدر بلند موسا ئەتەر دی ساڵە 1920 de li Bakurê Kurdistanê li gundê zivingê ku girêdayên sêbîna bajarê mêrdînê ye hate dinê. di nava avakirina gelek sazî û dezgehên Kurd de cih girt. Di rojname û kovarên weke Şark Mecmuası, İleri Yurt, Dicle Kaynağı, Velat, Azadiya Velat, Yeni Ülke, Özgür Gündem, Tevlo, Rewşen û gelekên din de ji nivîsên xwe gelek çaran hate darizandin. Yek ji serkêşê doza çilûnehan e. Apê Musa gelek sal di girtîgehan de razaye. Pirtûka xwe ya bi navê birîna reş di zindanê de nivîsiye. موسا انتر دناوا دامزراندنا پارتیا هپی دجی جهنگرتیه روشنبیر کرد یک جه آواکر ناوند چاندا مزوپوتامیای و انستیا کردیه جی هر وحا سروک انستیا کردی یه یکمینه ده بیست ایلونا هزار و نهصد آمده جه آلیه هزین کنترایان و هات قتل کرند.